En el video de hoy vamos a jugar uno versus uno LOL y vamos a intentar ganar sí con Sí gente, sin con Así que sin más nada, así que decir disfruten del video, disfruten del video, apóyenme dejando un fuerte like, también comenten para que YouTube se ponga de 10 y recomienden mi canal a más gente. Y no se olviden también de suscribirse al canal, de activando la campanita para que YouTube le notifique cuando suba nuevos videos. Así que sin más nada que decir gente, nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Bueno amigos, estamos en este juego, estamos en la primera partida del video y nada, no quiero molestarlo mucho, lo único que quería decir es que más del 67% de la persona que el video, que mira mi video, no te suscrito al canal, así que si son ellos, por favor, suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te recomiende todos mis nuevos videos que suba. Y también no olviden apoyar el video dejando un buen like. Ahora sí, no lo voy a molestar más. Disfruten el video, lo dejo tranquilo. Não mames. no güey, otra